اتفقنا على المكان وكل حاجه كانت ماشيه تمام طبعا الراجل ما كانش عارف الطريق فمشي ورانا فيا دوبك قعدت نص ساعه كنا حوالي يعني قربنا من راس غارب كده العربيه اتقلبت وهو واقف بسرعه ونزل من العربيه وصابها مفتوحه ونزل وقعد يجري كنتش مستوعب ايه اللي بيحصل ده لسه ببص ورا ما كنتش شايف حاجه يعني وانا في العربيه ببص ورا من الازاز اللي هو اللي ورا ده ما كنتش شايف حاجه من العفاره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام يا جميل عمر عمر انا كريم مجدي ورجعت لكم فيديو جديد عاملين ايه يا جدعان اسف آه، على التاخير اسف آه، عارف ان انا متاخر جدا لو بصيتوا على الفيديو اللي فات طبعا هتلاقوه عدى سنه عليه بني ادم متميز في المحتوى مال النهارده احكي لكم قصه حصلت لي ايه كام شهر كده القصه بتبتدي واحنا كنا مسافرين كان في راجل مسافر معانا كان في راجل مسافر معانا في نفس الفندق في نفس الوقت اتفقنا على المكان وكل حاجه كانت ماشيه تمام جه يوم السفر بقى ودخلنا لبسنا وجهزنا حاجتنا نزلنا بقى وركبنا عربيه وقابلنا الراجل طبعا الراجل اللي ما كانش عارف الطريق فمشي ورانا ابتدينا وكالعاده انا نمت لحد ما وصلنا البنزينه يعني ناخد ريست كده شربنا حاجه واشترينا حاجات ناكلها يعني في الطريق وكده بابا قعد هو الراجل شربوا قهوه اتعرفت عليه وعلى اولاده وهو كان متجوز وعنده ولدين ولد قدي في تاني اعدادي وولد تاني في سته ابتدائي فالمهم ايه رجعنا وركبنا عربياتنا ومفروض بقى دلوقتي ايه هن يعني هنكمل بيت الطريق فيا دوبك قعدت نص ساعه كنا حوالي يعني قربنا من راس غارب كده طبعا انا كنت بتامل طبعا في السماء لقيت بابا واقف العربيه فجاه يعني كنت مستغرب ايه ده في ايه ما بابا لما وقف العربية قاعد يقول يا ستر يا رب يا ستر يا رب آه يقول اسم الراجل ويكرره يعني نوقف هنا بقى ونروح نشوف بابا شاف ايه بابا كان قاعد بيسوق عادي بيبص في المراية لقى الراجل كانش شمال شمال شمال كده الطريق كان حارتين بتهيألي كان اتجاه واحد كده وكده ما فيش كده وكده لا كان اتجاه واحد فبابا طبعا لما شافه عمال يخش شمال شمال شمال قاعد يقول مثلا دلوقتي يعدل دلوقتي يعدل يعدل بقى الطريق ويكمل عادي يعني ده انا بحكيه ده حصل في جزء من الثانيه ويهوب حلو هو اتخضيت يا معلم آه عربيه اتقلبت اتقلبت حوالي ثلاث مرات كده ورا بعض كده بسرعه هي اتقلبت عشان كان في مسافه ما بين يعني ده, ده الاسفلت اللي احنا ماشيين عليه ودي الارض اللي هي الرمله فهي لما نزلت مش عارف ايه اللي حصل خبطت في حاجه اتقلبت كل ده بابا شايفه وانا كنت قاعد عمال اتامل بقى فاهم حياه النبي محمد دي اللي هتجيب لي جلطه ما حد هيجيب لي جلطه غير ده اللي سارع في ملكوت الله المهم ما نهزرش ونكمل <laughs> اللي حصل العربية اتقلبت وهو بسرعة ونزل من العربية وسابه مفتوحة ونزل وقعد يجري وهو بيجري قال لي ايه انزل يا كريم اقفل العربية انا طبعا لحد دلوقتي ما كنتش فاهم في ايه انا انا في دماغي عاملة ايرور كنتش مستوعب ايه اللي بيحصل ده ببص ورا ما كنتش شايف حاجة يعني وانا في العربية ببص ورا من الازاز اللي هو اللي ورا ده ما كنتش شايف حاجة من العفور المهم نزلت من العربيه وبلف بقى بص انا هنا دماغي اتشلت ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل ده وانا ايه اللي جابني هنا وازاي حصل وامتى حصل آه طبعا انا فضلت يعني مش فاهم كده لحد ما رحت وقفلت العربيه كان العربيه كانت بابا سايبها مدوره فقفلتها تمام وجريت انا وبابا واختي وماما يعني كنا كنا خمسه وجرينا على العربيه آه، الراجل كان مصاب بصابات يعني جامده بس الحمد لله تمام يعني آه، مراته وابنه الكبير اللي هو في تاني اعدادي الحمد لله كانوا سلاهم ما حصل لهمش حاجه كانوا معانا يعني وابنه الصغير كان مصاب يعني العربيه بتتقلب وهو طار من الشباك آه ونزل على الارض بس يعني طبعا ماما زي اي ام كانت عماله تعيط ومش فاهمه ايه اللي جابها هنا تمام آه دي حاجه معروفه يعني آه بابا ده التليفون لماما ولا اخوري كلمي الاسعاف ماما ما كانتش فاهمه طبعا آه، اللي بيحصل فانا خدت منها التليفون طبعا برعت كده فاخدت منها التليفون ولسه بقى بتصل بالاسعاف نسيت رقم الاسعاف اصلا سالت بابا قلت له يا بابا رقم الاسعاف ايه؟ قال لي 1 2 3 قلت له خدت 1 2 3 قالوا تمام ما كنتش عارف طبعا احنا فين دي حاجه طبيعيه فضيت التليفون لبابا بابا هو يعني اتصرف فين الحمد لله احنا هنا عملنا غلطه إيه ان انا واختي واخويا وماما نزلنا وشفنا اللي حصل المفروض ما كناش ننزل تمام يعني اي حد في مكاننا كان المفروض نعمل كنترول بسيط كده يعني اخويا نزل وشاف حاجات ما كانتش ينفع اشوفها الاخر يعني نظر دمويه جامد يعني طبعا بعد ما كلمنا الاسعاف الحمد لله الاسعاف جت بسرعه بنحب نشكر الاسعاف على سرعتها الرهيبه انا بكلم بجد والله جت بسرعه الحمد لله يعني لحقوا الناس يعني والوقت يعني كان ولحقوا ال... ولحقوا الدنيا ظبطوا ظبطوا قدروا يقضوا قدروا يسيطروا على الموقف نيجي بقى لأهم جزء من الفيديو آه، اللي أنا بسببه عامل كل الفيديو ده إن الكارثة مش بترحم وإن محدش عارف إمتى هتحصل الحادثة وإن عمرك ممكن ينتهي في لحظة تصحى كده يا نجمة وأنت بتسوق وركز في سواقتك ولما أمك تقول لك هدي وأنت بتسوق هدي الدنيا مش مستاهلة يا بابا توصل وقت ما توصل مش هتاخد مركز أول يعني لو وصلت بدري وقرب من ربنا عشان هو ده اللي هينفعك وبس كده كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده آه، مش عارف والله قصير ولا طويل لو قصير عادي ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون اطول لو طويل هنحاول نقصر الفيديوهات اللي جايه وبس كان معاكم كريم مجدي يلا peace out